Ah, Gruamschädel. Heute ist wieder ein besonders Hasser. Ich mein, ein besonders schöner Tag für die Jagd. Jo, freilich. So ein warmer Tag für die Jagd auch. So wie auch die letzten 37.000 Tage ein besonders Hasser. Ein schöner Tag für die Jagd war. Gruamschädel. Sie erinnern sich an nichts, gell? Also, ich weiß von gar nichts. Und wie schaut's bei Ihnen aus, mein lieber Blachowitz? Marantana, Wurmis. Das wird den Frack aber gefälligst anbehalten, wenn die Majestät zugegen ist. Blachowitz. Wo kamert man denn da hin? Verstehen schon, gell, Blachowitz? Sehr wohl beschwören zu Gott dem Allmächtigen einen feierlichen Eid unserer apostolischen Majestät, unserem allerdurch. Ja, ja, Blachowitz. Halten Sie jetzt den Schlapfen bitte. So, da werden wir jetzt wieder mal durchs Binokular spicken, ob es da draußen was gibt, das seiner Majestät Aufmerksamkeit würdig ist. God, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr for this man, für diesen Mann. for the wisdom you've given him, Jawohl. Oh, super. for the heart you've given him for your people. Für das Herz, das du ihm gegeben hast für dein Volk. Vor allem die Großspender. Bitte bin ja der Konzernkanzler. We pray and we know that righteousness exalts a nation. Wir beten und wir danken dir, dass Gerechtigkeit in einer Nation eine Nation aufrichtet. Ich möchte einen Orden haben, bitte. Sin is a reproach to everybody. Ja, das ist eh klar. Dass Sünde für alle furchtbar ist. We pray, God, that you would give him righteous leadership. Wir beten, dass du ihm gerechte Führung gibst. Dank sei Gott dem Herrn. Great wisdom, riesige Weisheit and also great protection. und viel Schutz. Uh, super Übersetzung. Does anybody agree with that? Amen. Ein fähiger Bursch, muss man schon sagen. Hm, hm, sehr vertraut diese Visage auch. Hm, hm, mein lieber Schwan. Wie heißt er nochmal? Kurz heißt er, Eure Majestät. Ha, heißt das nicht. In Slawonien. Hm, hm. Ja, oh weh, der arme Bur. Ja, eine gewisse Schwäche für blaue Augen und der schmale Schnute haben unsere braven Österreicher ja seit jeher bewiesen. Hell Blachowitz! Gelobt sei Jesus Christus.